Левчук. Напевно, все ж таки два. Чого два? Може, ми якось домовимося? Не домовимося! Але ж я не заслуговую на два. Правильно. На два ти не заслуговуєш. Але менше